ho histos hai sindones huperen humenu hudatos heliontai heos an leukainontai ex hon hai acestriai episkeuasdusi himatia linea ta rinomactra deraia piliscus ha rupai nomen hupotes pluntrias hudati e te coniae, cae toe saponi, palin plunetai.